Welkom bij Iedereen kan haken. Eh, vandaag gaan we noppen haken. Ehm, je kan dan op elk patroontje eigenlijk nopjes haken. Eh, ik ben begonnen hier met een eh, lapje met vaste. En hier zitten die nopjes op. Je weet wel waar je die leuke hartjes van kan maken. Ehm, maar ja, hoe moeten die nopjes nu eigenlijk? Ehm, ik ben gewoon van begonnen. En ik laat het eventjes zien even inzoomen zodat je het ook duidelijk kan zien en de achterkant is eigenlijk gewoon één grote vaste als je zelf een paar keer oefent, dan heb je het zo door kan ook een patroontje eigenlijk tekenen zelf. Um, moet je wel altijd zorgen dat je een oneven aantal hebt. En als je dan in het midden ehm, een nop begint te maken, dan heb je bijvoorbeeld, eh, stel je eh, zet 27 steken op, in totaal 27. Je haakt 13 vaste en dan in de 14e een nop de veertiende vaste steek en dan heb je weer 13 vaste en zo kan je eigenlijk die noppen steeds verder ehm, neerzetten maar nu dan begin ik even met hoe maak je nu die nop ik ben nog even met de vaste bezig ik kijk altijd waar die nop eigenlijk is geëindigd en dan waar je hem wil hebben zet je één uh, eh, vaste tussen en in deze begint weer de nieuwe nop je kan ook alles uittellen hoor dat kan ook maar dan moet je het telpatroon even aanhouden je slaat een draad om de naald je steekt hem in je vaste dan haal je hem door en dan pak je hem zoals een soort half stokje. Je trekt hem niet helemaal door. Dan heb je zeg maar twee draadjes doorgetrokken. Dan weer omhalen, insteken, de doorhalen, omhalen en twee pak je lusjes van je naald. Dan heb je er drie. Omhalen, weer in hetzelfde gaatje, doorhalen, omhalen en 2 trek je door dan heb je de 4 omhalen insteken doorhalen en weer draad om de naald en weer 2 je hebt er nu 5 omhalen insteken doorhalen en weer omhalen en je pakt weer 2 lusjes nu heb je de 6 als je 6 lusjes hebt pak je omhalen en je haalt allemaal erdoor. Dan heb je al een nop in één vaste gemaakt. Dan ga je verder met vaste. zie deze nopje die moet je een beetje naar voren duwen en dan heb je alweer een mooie nop gemaakt de volgende nop die komt eigenlijk na deze nop dus die sla ik één stokje over en dan zet ik hem in deze opening. Ik zit even te dubbel. Hij moet iets eerder. Ja, één stokje overslaan en in deze opening, sorry, omslaan. Insteken, doorhalen. Overslaan en twee omhalen, insteken, omhalen en door. En dan pak je weer twee lusjes. Omhalen, insteken, doorhalen en je pakt weer twee lusjes. Dan heb je er vier. Omhalen, insteken, doorhalen, omhalen en twee. Dan heb je er vijf. Omhalen, insteken, doorhalen, omhalen en weer twee. Nou heb je zes lussen omhalen en door de 6 lussen halen en je hebt weer een mooie nop en je gaat weer verder met vaste beetje weer naar voren duwen en je gaat weer verder met de vaste als je er klaar bent met de toer dan moet je altijd bij vaste één losse om omhoog te werken en dan keer je het werk en aan de achterkant van die noppen die kun je gewoon allemaal vaste eh, naaien vaste haken vaste nog een vaste en bij die nop pak je eventjes die dubbele steek zodat dat als vaste is of minste als steek telt en dan ga je hier weer verder met je vaste dubbel pakken ik heb de Julia wol van Zeeman met naal nummer 8 om eventjes eh, jullie voor te doen hoe de noppen werken